Merhaba arkadaşlar. Recep Atalar ben. Ee, bugün size flash diskle bir işletim sistemini cebinizde nasıl taşıyabileceğinizi ve küçük bir flash diskle nasıl taşıyabileceğinizi göstermeye çalışacağım. Bunu yapabilmeniz için Slax diye Dubai'nin e, ondan sonra e, henüz aklıma gelmiyor. Pisi var, Türk yazılımları. Pardus biraz ağır. O flash'ta biraz zor çalışıyor. Ama PC çok rahatlıkla çalışıyor. Ee, hemen hemen bütün ofis ve grafik yazılımlarınızı e, yükleyebileceğiniz, internetten paket sistemiyle indirebileceğiniz, Windows'tan biraz farklı da olsa çalışma sistemiyle olan işletim sistemi hakkında size biraz hem bilgi vereceğim hem de e, ne kadar basit bir şekilde kurulduğunu ve kullanıldığını size göstereceğim arkadaşlar. Bize lazım olan UnitBatin ve e, Bionic e, Pub e, olan versiyonlar. Bunların nereden indirileceğini hemen gösteriyorum arkadaşlar. E, buraya ben yazıp e, sayfasına geldim ama tekrar göstereyim. Google'a UnitBatin yazarsanız size e, Unet Batı'nın sayfasına sizi ben öyle okuyorum. Daha farklı da okunuyor olabilir. Sayfasına geliyor. Burada Linux için, Linux için, Mac için ve Windows için yazılımlar var. Şu anda benim işletim sistemin Windows olduğu için buna tıklayıp indiriyorum arkadaşlar. Burada anlatmış nasıl olacağını falan. Ee, bunlar basit arkadaşlar. İndiriyorum. Ee, ve sayfama iniyor. Bir de Puppy Linux yazıyorum arkadaşlar. Puppy Linux dedikten sonra direkt anlantına da girebilirdim. Ee, Puppy Linux'a geliyorum. Ee, burada indirme bölümüne gelip bizim şimdi iki tane kullanacağımız iki tane var. Birisi 64 olan, biri 32 olan. Benim işletim sistemim 64 yani makinem 64'ü desteklediği için çok eski versiyonu olan arkadaşlar mesela XP'si olan yani çok rahatlıkla çalışıyor. Ben testini yaptım. Ee, XP olanında artık işe yaramayan makinaları kaldırıp atalım diyeceğiniz makinalarda çok rahatlıkla çalışıyor. E, ve son versiyon e, yazılımlar yani mesela e, nedir Opera'nın ondan sonra e, işte e, Firefox'un e, ve birçok şeylerin ve ondan sonra ofis yazılımları olan e, LibreOffice var. E, onlar çok rahatlıkla çalışıyor arkadaşlar. İşte Telegram'ıydı falan da filan da çok rahatlıkla çalışıyor. Ben testini yaptım. E, buradan e, ben 64'ü indiriyorum. Eğer makinesi çok eski olan 32'yi indirsin. Şu Bionic olan, Ubuntu'nun Bionic olanı. E, ismi bu şekilde, dosya ismi bu şekilde. Bionic Pub 32 veya Bionic Pub 64 olarak main'den indiriyoruz arkadaşlar. Tıklıyoruz. Şimdi açalım Unit Batım'ı. Biz e, ISO yapacağız çünkü e, dosyamızı hemen buluyoruz. Neydi? Biyonik ISO kalıbını. Yani ISO kalıbını kullan ve getir diye. USB sürücüye kuracağız arkadaşlar. Sabit diske değil. Ee, yani bir sabit diski yani taşınabilir sabit diskinizin de bir bölümüne kurabilirsiniz arkadaşlar. Mantık aynı. E, e, tamam diyoruz çok kısa sürüyor. Çünkü dosyamız 300 MB arkadaşlar. Atacağı dosya 300 MB. O yüzden e, ama eski makinalarda 2 de olabilir. Çünkü USB 3'ü desteklemez. E, makina desteklemez. O yüzden yani e, lüks olur. Fazla para vermiş olursunuz. Ama elinizin altında, herkesin elinin altında bir artık marketler bile satıyor. Flash disk vardır. Siz de benim gibi böyle herhangi bir flash diskte test yapabilirsiniz. Olayı bitirdi arkadaşlar. Bundan sonraki aşamasını resimle anlatacağım. Çünkü makineyi kapatmam ve açmam gerekiyor. Her cihazın arkadaşlar BIOS'u vardır. Bu BIOS giriş biçimi e, ne öğrenmeniz gerekebilir. Mesela e, bazıları delayed ile BIOS'a girer. Ben bu BIOS'un fotoğrafını çekeceğim. E, bazıları e, escape tuşu ile girer, bazıları F10 ile girer, bazıları F2 ile girer. Onu bilmeniz gerekiyor. Cihazınızı internetten arayarak markasını, modeliyle öğrenmeniz gerekiyor. Mesela ben Asus kullanıyorum. i7 bir makinem var. E, bu Asus makina ben escape ile giriyorum e, hızlı buta e, bir de e, F12 tuşlarıyla da e, BIOS'uma girebiliyorum. Sizinki farklı olabilir. Yani her cihazınki farklı. Bunu öncelikle belirteyim. Evet arkadaşlar F2 ile Boot Manager menüme geldim. Buradan arkadaşlar e, bu menü de her makineye göre değişiyor. Buradan buta geldim. Buta geldikten sonra burada e, aşağı inince e, benden seçim istiyor. Ben ayarladım bunu. Yani e, birinci olarak e, USB diski yani flash diskten başlat. Sonra e, hard diskimden başlar. En altta da sürücü, DVD sürücümden başlat diye ayarlamışım. Bunu nasıl yapıyoruz? Gelip üstüne tıklayıp buradan seçiyoruz arkadaşlar. Yani e, neyse onu seçiyoruz. E, flash diskinde neyse onu seçiyoruz. Ondan sonra da bize diyor ki e, çıkış kaydederek çıkış yap. F10'la çıkış yap diyor. F10'a basıyoruz. Ee, ve yes deyip çıkıyoruz. Ben escape ile buraya geldim. Buradan SanDisk'i seçiyorum. Buradan Bionic 8'in bana seç diyor. Seçiyorum. Burası bizi biraz bekletir. Görüldüğü gibi açıldı arkadaşlar. Bundan sonraki aşamasında Mouse'umuz çalışıyor. Burayı ayarlıyoruz. Türkiye. Zaman ayarını düzgün yapmazsak sıkıntı yaşarız. Biz Avrupa e, İstanbul yapacağız. Bulursak evet. Buradan da klavye seçeneğini Türkçe yapacağız benim gibi e, problem yaşayan arkadaşlara videonun altında e, klavye düzenini göstereceğim. Çünkü ben görüldüğü gibi F klavye kullanıyorum arkadaşlar. E, Q'da sıkıntı yok ama e, F kullananlar için küçük bir operasyon göstereceğim. E, şu anda klavyemiz Şu anda klavyemizi de ayarladık. Şu anda e, konfigürasyon tamam dedi. E, bu konfigürasyon arkadaşlar e, klavyeyi ayarladığım için yeniden açacağım diyor. Ses de geldi. Ufak bir havladı bizim papi. E, burayı kapatıyoruz. Şimdi bir ayar daha var arkadaşlar. Ee, burada genelde arkadaşlar sıkıntı çekiyor. Hemen tekrar gösteriyorum. Şurada kırmızı çarpı işaretli olan yer. Mouse'umla gösteriyorum. Ee, wireless ben kullanıyorum. Ee, wireless kullanmayanlar için interneti kabloyla kullanan için hiçbir sıkıntı yok. Buradan e, wireless'ı seçip network ağını seçip diyor. Evet. Superbox şifresini istiyor. Şifreye giriyoruz arkadaşlar. Şifreye girdim. Connect diyeyim. Bağlanıyorum diyor. Evet. Bağlandım diyor. bundan sonraki kısmını e, bir paket program yani e, ekran kaydedici programı buna nasıl yüklenir? E, paketler nasıl yüklenir? E, Papi nasıl kullanılır? Da ilgili bir video çekmeyi düşünüyorum. Kısaca e, Papi'yi şöyle değinmek gerekirse e, buradan e, şöyle aynı Windows gibi yapmışlar arkadaşlar. Buradan e, bütün programda mesela grafik var. Mesela Inkscape var. E, ben bunu anlattım. E, ve anlatmaya da devam edeceğim. E, bu Light bunu paketinden full versiyonunu indirebilirsiniz. Ve GIMP'i indirebilirsiniz. Onu da anlattım. Ondan sonra e, işte ne bileyim FreeCAD'i indirebilirsiniz paket kullanımı ile ilgili arkadaşlar e, detaylı işte burada setup'tan e, nerede paket e, setup'tan paket manager'a giriyoruz. Buradan e, bizi pakete gönderiyor. Buradan bir sürü paketler var arkadaşlar. E, indirme falan yok arkadaşlar e, Papi'de. Direkt kurulum ve hiçbir ayar yok. Direkt kuruyoruz. Ben e, bir de e, internete nasıl giriliri göstereyim. Buradan e, Papi'nin kullandığı browser'ı açayım şimdilik. E, yes, default diyelim. E, stack kullanalım. Buradan YouTube diyelim. Öncelikle şunu göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim klavye çalışmıyor. Buradan konsola girip arkadaşlar şuraya x kmap x map tr f enterliyoruz. ZX ZXK B'yi unutmuşum. Buradan yukarı okla gelip K'nın yanına bir B koyarsam olayı çözeriz. Evet. Şimdi test edelim hemen. Yumuşak G Ş Tamam. Problemi çözdük. Şimdi Açalım tekrar browser'ımızı. Buraya zaten bize browser hemen hazır bir şekilde birçok şeyi verdi. Sosyal medyaları falan. YouTube'da var burada. Hemen YouTube'a tıklayıp e, buraya gör ve ben daha yazmadan çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gör ve uygula yazıp e, videolarımı izlersiniz. E, bir de normal sayfa açalım. Hatta ajans yazalım. Kendi bulabiliyor mu? Ona da bir bakalım. Evet. E, bu Ata Ajans e, çok önemli insanların sitesi. Evet, bu siteyi ben yapmıştım eleştiri altına eleştirileri de yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar e, papiye e, ile ilgili birkaç adım, birkaç aşama, birkaç şekil falan göstereceğiz. E, zaten hemen üstte burada e, ofisi, e, libre ofisi koymuşlar. E, ondan sonra e, burada e, çizimle ilgili, e, paint ile ilgili e, hemen masanın üstünde write Dikkat ederseniz hemen e, ne kadar hızlı geldiğini görüyorsunuz. Burada bildiğiniz Word editör bu. Yani kelime işlemci. E, her şey elinizin altında. 300 MB. Yani e, küçücük bir flash diskle çok rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. E, aynı zamanda e, eğer bu video neticesinde abone olup ee, ve aynı zamanda videolarımı da takip ederseniz daha yenilikçi videolarımla sizle beraber olacağız.